大家好，欢迎来到独行节目，我是陈贝贝。意大利新型冠状病毒人数不断攀升，意大利北部数十个城镇啊都被封锁。住在米兰的郭太良呢，因为这次疫情也被迫关了自己的餐馆。今天有幸呢能够采访到他，让我们一起来听一听他的现状。喂，喂，郭太良，哎，能听得见吗？嗯。 听得到，听得到。行行行，那好，OK。你现在是在家里是吗？我现在在家里面，在家里面的院子里面。啊，你在家里院子里啊？那你那房子还挺大，还有院子。嗯，有一个小小院子。是这样子，我前段时间呢，在群里面看到你就说那个店里要关门了哈，是怎么是怎么回事？为什么就要关门了呢？因为就是在上个星期六嘛，上个星期六。 我们就开始看到，就这个米兰的这个疫情感染的人数有上涨的趋势。嗯，上上个星期六，我没有记错的话，应该最开始我看到是二十多例， <clears throat> 从三例一下变成二十多例，对，然后到三十多例的增长，然后然后星期六的晚上已经已经很少很少的客人来了，因为前段时间。 已经有说这个疫情的事情嘛，然后对我们店的生意也有一定的影响。嗯。然后星期六的晚上，就我记得是只来了一桌客人。嗯。当时还是来了一桌意大利人，然后他问我，他说：“他说你你们今天怎么样？”我说：“今天不太好，好像好像这个疫情严重了。”嗯。那意大利人还跟我说：“他说呃，对的对的。”他说：“际上我们出来也有点害怕。”嗯。然后我和我爸就决定说：“呃，干脆。” 把门先关一段时间，看一下具体明就之后几天疫情是什么情况。嗯，所以我们就决定在啊上个星期六就星期天就把门关掉了，也就是二月 <clears throat> 二月二十三号就关门了。嗯，那其实关门其实对你们也是更好一些，因为其实疫情这种蔓延啊，也是对对自己也是一种保护。对，在家里我觉得也是一个不错的一个选择。 啊，因为我们一家人基本上都在这里，我爸，然后我老婆的妈妈，然后还有小孩，我们五个人在家里面，如果但凡有一点意外的话，就很麻烦。对对对，全家性的感染是确实是国内也是发发生过，所以我觉得关门还是很有必要，是这么回事。 所以，所以现在米兰情况怎么样了？你是就一直在家里呢，还是偶尔还是会出去采购？偶尔还是会出去买一点东西，然后有时候去店里面拿一些食物嘛。然后米兰的话，有一点，有一点矛盾，就我们在家，在家就觉得很紧张了，因为我们都隔离掉嘛，我们都不出去。对。但是出去的话，就看到街上还是有很多人，而且戴口罩的人很少很少。 然后米兰人好像也不是很紧张，他们还是过着就日常生活，然 <laughs> 后甚至说，甚至说我星期六那天关门回来，然后那些什么酒吧、club 还还还还人声鼎沸的， <laughs> 所以所以有时候出去都会怀疑自己，就是你是不是有在疫情中，是不是这这这么严重，还是你自己自己太紧张？ 哎， <laughs> 真是这意意大利是幽默，反正他们他们疫情再怎么怎么涨，反正他们都是就就这样。 <laughs> 所以路上戴口罩的人是非常少的，压根就没有，是吧？呃，很少，可能就是偶尔可以看到一两个。呃，我我觉得可能有两个原因，一个是就是他们可能意大利人现在买口罩也买不到了。嗯。然后然后然后还有一个就是。 呃，他就是意大利政府的宣传不够，不够有力吧？大家没有清楚的认识到这个病毒有多么严重严重性，因为他没有像我们这种信息这么发达，能够知道第一手国内的消息，没有被吓着。你看我们中国人保护措施特别强， <laughs> 我觉得这也是有可能的。基本上百分之九十多的中餐馆都关掉了。现在米兰基本上百分之九十的中中餐馆都关了。 对，基本上都关了。这都基本，上，其实这并不是政府的一种强力，而是自觉性的关门，是吧？对对对，米兰华人街全部关掉了，没有一家店开门。它其实其实关门是不是也是会节约一些，会会省省一点呢？因为其实开门也有开门费嘛，这种电费。也不是这样，就是说 <clears throat> 你开门多多少少你都会有收入，都会有心脏的。嗯。 但是如果你全部关掉了，就等于是什么都没做，而且你的房租、人工、水电一样会记的啊，就是这些还是依然会支出是吧？他大的损失很大的。啊。但是没有办法，因为我们，因为我们对这个这个事情很谨慎嘛。嗯。然后对国内知道这个疫情它传播的很快，然后它有潜伏期。嗯。所以我们都选择关门的，所以现在现在在意大利还没有报道说华人有传染，就是因为。 在这边华人做的防范意识很强，然后做的防范措施很多。嗯，对对对，我觉得也是这样。但如果再这样继续关门下去的话，对你的打击会将会是一种什么什么样的一种概念或者？ 那是肯定的，这个造成的经济损失就很大，而且我们现在我整个家都在这边，都是呃以这个餐馆的经济来源生活的嘛。嗯。如果餐馆一直不营业的话，就相当于我们没有没有生活来源了。嗯，那而且国内的话，国内的话不是也也是这样吗？对，对吧？是的。嗯。而且你你关门关久了，你的人工也会流失啊，人家不可能说一直等着你不不来上班，然后没有工资或者怎么样。 他肯定会去找别的工作啊，然后你的人工也会流失掉嘛。嗯，刚才我听你说，你说经常还会出去去你店里去拿食物，也就是说你基本上我就可能我差不多就是三天会出去一次。哦，三天会出去一次， <laughs> 然后你家里的食物基本上还是能够大概多长时间支撑的？家里面倒是够很长时间，因为我店里面有很多存货嘛。啊，对，因为开餐馆确实是食物倒是。 所以刚开始疫情刚开始的前几天，不是有很多华人在抢大米啊，然后买买肉啊什么的。嗯。然后我我没去买，因为我店里面有很多。啊，所以你就没去凑这个热闹，然后？对，因为我怕到时候去人又多，万一万一会传染怎么办？就是反正尽量凑热闹，就是自己在家。对，因为如果再去超市，超市人这种就群居性这种感染也是真的挺挺可怕的啊。 我也去了一次超市，但我去了以后，我感觉挺可怕的，因为我们家附近这个家乐福二十四小时营业嘛，嗯，然后给宝宝买那个尿不湿什么的，我就去了一次。呃，人挺多的，东西也就是打折打折的商品基本都抢完了，嗯，然后。 对呀，基本上抢完，嗯，然后排队的人很长，但是我去，他们就没有做防护措施，嗯，全部都全部都是裸奔，戴口罩，整就超市可能就两个人戴口罩，很恐怖的。我在那里排队，我自己都很害怕。那两个人是什么什么人？是意大利人还是中国人？意大利人啊，意大利人。我还有那有 <laughs> 有一天早上就去去去超市，然后碰到一个意大利人戴口罩，他说啊，他说你看，他说今天早上。 啊，就我们两个戴口罩，boss <laughs> 倒没有了。 <laughs> 那那个那个意大利人他为什么会戴口罩？你当时有问吗？啊，他说他他说他知道，他说他很害怕。他我买完东西我就回家了。哦，他是因为那种恐惧而去买口罩。这那个东西的认认识还是挺挺到位的，就是他有一个明确的认识。嗯，那还挺那个，但还是太少了。我还是觉得宣传力度力力度上是有问题的。 对对对。嗯，那你你有那个听说或碰到那个那个外国人对华人的歧视吗？没有看到报道。你只我没有，亲眼看到，我只是看到有新闻报道。啊，就是就是你自己是没有亲身经历因为也许是一直在家，对吧？对对对，我我出去接触，就是看一些新新闻报道，确实，哎，挺挺无知的，觉得，就是因为他觉得是中国人把这边。 把病毒带过来，怎么样引起这边社会的混乱？但是，但是其实上并不是中国人带过来，而是而是意大利人回来的意大利人带来的病毒。但是现在好像，但是他们就就拿中国人泄愤嘛？因为我还看到有报道说，黄人街的餐馆老板的车凌晨被烧掉了。嗯啊，是吗？对对。 <laughs> 哎呦，厉害厉害。 但是现在零号病人并没有找到，所以也不知道现在是谁谁传播过来的，连传播源都不知道，所以这个问题还是比较对。所以所以就拿拿拿华人来泄愤，我觉得是一个很很低级的行为。嗯，所以对政府那方面你是不太想说了是吧？ 对，因为这个看得到的嘛，这个看到的，我我觉得我没有，我没有票说的，就是我只希望就意大利政府把信息更透明，然后传播，就是传播下去，就是要怎么去防疫病毒啊，然后有一些手段，嗯，然后掌控力更加强一点，因为我讲实话，我们在这里，一家人在这里，我们有想回国的这种想法，因为在这边就感觉到不安全，嗯，因为对对。 对这里的就不信任嘛，因为你知道他们这这个德性是怎么回事。 <laughs> 对，他们是不太重视，我觉得重视重视。现在看一下子才几天，五六天，现在五百多例了。嗯，他其实五百也还也就算了，重点是他们还依然裸奔在外面。 不戴口罩，对啊， <laughs> 他们还觉得无所谓，对，这才是我觉得比较可怕的事情，这种趋势。而且我有我有看到新闻说，就是说封锁的地方，其实上有的人可以徒步可以穿越的，不是说封。 <laughs> 所以他们的那个警力啊也是不够的。对于这个封城这种这个这个行为，其实你还是很赞同的，对吧？对，我很赞同，但是说他们的力量不足以去把它全全部封死。 啊，那假如有一天封的是你家的话，你会怎么想呢？你会逃吗？或者像他们那样？我我觉得我觉得 O K 的，啊，只要只要是我们这个区域有危险的话，他把它封死，我觉得是 O K 的。但是只要是保证这个区域的物资充足，能够有有物资，那不出去没问题的。嗯，医疗也是要有保障，对吧？对对对。嗯。啊，好好。那我们再见啦。好拜拜拜拜拜。再见。好，拜拜。 在这么一场全球性的灾难面前，由于经济市场的重创，我们将面临更多的未知的问题。未来将何去何从，我也不知道。